大家，那因为夏天到了，超级热，然后我这样头发超长的，好想把它剪短。那我之前呢有去韩国的理发厅，然后如果你没有看过我韩国理发厅的剪发影片的话，可以点资讯卡这边。那今天呢我又来到一家新的理发厅，那我今天要做一个特别的计划。 这个呢是我的设计师 Tim。那如果呢，你今天看完这支影片，很想要来这边找他剪头发的话，我会把这家店的资讯呢放在底下资讯栏。帅哥一枚，没有？缺不帅，缺女朋友的找他来剪剪头发，马上就有女朋友了。 是借拍美美的啦，不要拍我啦！又剪好了，哎，我真的觉得设计师最厉害，不是剪，是抓头发。我天头发一抓，真的，哎，我觉得很厉害，有抓有插，可是我真的不会抓。 所以，所以我才戴帽子的。对我也片到戴帽子。那这个发型前后我觉得很好看。但是这个发型帅归帅，但你不知道它最帅放在哪里。我现在带你看这个头发最帅的地方。Let's go。好，那这发型最帅地方，是这边变魔术。这边呢有工具帮你这样子。那待会呢，把它洗一下，随便洗一下这样子。然后呢，待会呢，你帮我随便你想要停就停。停，随便停到哪。确定，不要不要。好，那这张牌帮我进去一下。好，给镜头看一下。 我把它放进来，我也不知道这张牌在哪里，真不知道它是什么牌。我帮我拿着牌。论你刚刚抽到什么牌？我都早就预言中，你会抽到什么牌？你相信吗？屁呀！不可能对不对？他刚刚抽张牌，但我早就有预言。看。真的？大块 K。我可以讲吗？OK，可以。我可以可以。好了，那今天的影片就到这边。然后呢，我们的设计师。然后呢？还。 好，那今天影片就到这边。然后呢，今天欠这个设计师很想当一日 YouTuber，所以订阅资讯要给他讲。各位观众，如果你真的很爱阿佳还有我的话，请帮我们按赞、订阅、加，给他分享下去，还有小铃铛给他叮下去，没有错。大家希望喜欢今天影片，然后真正魔法在人与人之间。我是阿佳，我们下次再会啦，拜拜。